मशीन बड़ी पर तेरे काम थोड़े ठंडे आसमान छूना है पर आने ना तो पड़ रहा सुट्टा उठा फूक के दिमाग का तेरा सर रहा कर रहा है कुत्ते खड्डे में पुराने अड्डे पे जो खड्डे तूने खोद के वो खुद तुझे दफनाएंगी आज कैश तेरी जेब में इसलिए ऐश तू मचा रहा है पर घर पे देख बाप तेरा सब पकड़ के रो रहा है धो रहा है चैंपियन से जूते तू बच गैर तेरे साथ है सब अपने तुझ से रूठे इरादे तेरे गंदे और सोच तेरी शीट फिर भी तू जीते पैक पीता नीट उससे भी ना भरता पेट फूकता मेरी जिंदगी पे दबाव मैं भी लेता हूँ करता थोड़ी मेहनत और रैप थोड़ा लिखता हूँ ज्यादा कुछ नहीं होता जो रोटी कमाता हूँ आज थोड़ा सस्ता लेकिन कल सबसे महंगा हूँ तू खुद को देख तेरे माँ की आंसू की वजह तू मैं देना तुझको चाहूँ पर तुझको क्या सजा दू भगवान का तो पता नहीं पर कर्मा तुझको देखता है तू भूल गया सब कुछ पर कर्मा सब कुछ लिख रहा है दिख रहा है आपका समंदर विशाख के समंदर में से तुझको अब गुजरना है भरना है जो छीना तूने दुनिया से सस्ते फितरत नहीं झूठ की बुनियाद से क्यों नजर तेरी झुक रही शर्म से या करम से पछताव मत कर देखता है खुद को तुझ पे खुद पे क्या घमंड है फिदंड है प्रचंड है तू देखता है खुद को तुझ पे खुद पे क्या घमंड है फिदंड है प्रचंड है तू देखता है खुद को तुझ पे हाँ तेरे कर्म जैसे जुर्म तू अधर्मी है मनुष्य तेरा धर्म है अधर्म ज्यादा पाप पुण्य शून्य भोला चेहरा तेरा शस्त्र कला चरित सफेद वस्त्र लालच पर प्रेत तुझ में जप रहा जय मंत्र लोकतंत्र मूत्र मंत्र तू कैद में स्वतंत्र लेता बूटी बनता संत मेरा हर वचन है सत्य तेरी बुद्धि तू है दुष्ट कर रहा तू खुद को ना धमर धमर धमर धमर ये काल सर पे नाचे थपड़ थपड़ थपड़ थपड़ ये सत्य के तमाचे संगीत मेरा सुन के बजा रहा है हंस रहा है अंदर से दे रहा गाली I don't give यू fuck आता तुझी बारी आनी संगीत मेरा सुन के बजा रहा है तू ताली ऊपर से हंस रहा है अंदर से दे रहा गाली I don't give यू fuck आता तुझी बारी आनी आता तुझी बारी आनी आता तुझी बारी आनी